你最喜欢哪部电影？你最喜欢哪部电影？你最喜欢哪部电影？你最喜欢哪部电影？它的情节很有趣。它的情节很有趣。它的情节很有趣。它的情节很有趣。 这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。请问，电影几点开演？请问，电影几点开演？请问。 电影几点开演？请问电影几点开演？你平时喜欢听什么音乐？你平时喜欢听什么音乐？你平时喜欢听什么音乐？你平时喜欢听什么音乐？我就爱听摇滚乐。我就爱听摇滚乐。 我就爱听摇滚乐。我就爱听摇滚乐。你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？这首歌最近特别流行。 这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。我在网上订的。我在网上订的。我在网上订的。我在网上订的。 中国杂技是世界一流的。中国杂技是世界一流的。中国杂技是世界一流的。中国杂技是世界一流的。现场表演的效果完全不一样。 现场表演的效果完全不一样。现场表演的效果完全不一样。现场表演的效果完全不一样。我能跟您合个影吗？我能跟您合个影吗？我能。 跟您合个影吗？我能跟您合个影吗？我请你去看京剧。我请你去看京剧。我，请你去看京剧。我请你去看京剧。有没有字幕？ 有没有字幕？有没有字幕？有没有字幕？咱们把手机关了吧。咱们把手机关了吧。咱们把手机关了吧。咱们把手机关了吧。 多漂亮的脸谱！多漂亮的脸谱！多漂亮的脸谱！多漂亮的脸谱！这儿可以拍照吗？这儿可以拍照吗？这儿可以拍照吗？这儿可以拍照吗？ 请不要使用闪光灯。请不要使用闪光灯。请不要使用闪光灯。请不要使用闪光灯。有解说员吗？有解说员吗？有解说员吗？ 有解说员吗？最近有什么新展览？最近有什么新展览？最近有什么新展览？最近有什么新展览？该起床了。 该起床了，该起床了，该起床了。早上的空气真好，早上的空气真好，早上的空气真好，早上的空气真好。 我们去散散步吧。我们去散散步吧。我们去散散步吧。我们去散散步吧。我天天都来。我天天都来。我天天都来。我天天都来。 你喜欢什么运动？你喜欢什么运动？你喜欢什么运动？你喜欢什么运动？你会游泳吗？你会游泳吗？你会游泳吗？你会游泳吗？ 运动有益于身体健康。运动有益于身体健康。运动有益于身体健康。运动有益于身体健康。我喜欢打沙滩排球。 我喜欢打沙滩排球。我喜欢打沙滩排球。我喜欢打沙滩排球。比赛开始了。比赛开始了。比赛开始了。比赛开始了。谁和谁比？ 谁和谁比？谁和谁比？谁和谁比？他打的真好。他打的真好。他打得真好。他打的真好。好球！好球！好球！ 好球！你希望谁赢？你希望谁赢？你希望谁赢？你希望谁赢？我要订一辆搬家的车。我要订一辆搬家的车。我要。 订一辆搬家的车。我要订一辆搬家的车。您哪天用车？您哪天用车？您哪天用车？您哪天用车？您能派几个人来？您能派几个人来？ 您能派几个人来？您能派几个人来？您住几层？您住几层？您住几层？把贵重物品收好。把贵重物品收好。 把贵重物品收好。把贵重物品收好。我把所有物品都放在纸箱子里。我把所有物品都放在纸箱子里。我把所有物品都放在纸箱子里。 我把所有物品都放在纸箱子里。请您先拿号，再去那边等候。请您先拿号，再去那边等候。请您先拿号，再去那边等候。 请您先拿号，再去那边等候。请问需要等多长时间？请问需要等多长时间？请问需要等多长时间？请问需要等多长时间？ 我想取点钱。我想取点钱。我想取点钱。我想取点钱。请您输入密码。请您输入密码。请您输入密码。 请您输入密码。您要办理什么业务？您要办理什么业务？您要办理什么业务？您要办理什么业务？ 我想换美元。我想换美元。我想换美元。我想换美元。现在的汇率是多少？现在的汇率是多少？现在的汇率是多少？ 现在的汇率是多少？美元又跌了，美元又跌了，美元又跌了，美元又跌了。您好，要帮忙吗？您好，要帮忙吗？您好。 要帮忙吗？您好，要帮忙吗？我交电话费。我交电话费。我交电话费。我交电话费。我交电费。我交电费。 我交电费。我交电费。银行星期日休息吗？银行星期日休息吗？银行星期日休息吗？银行星期日休息吗？ 我要办理汇款。我要办理汇款。我要办理汇款。我要办理汇款。十分钟左右能到账。十分钟左右能到账。十分钟左右能到账。 十分钟左右能到账。手续费是多少？手续费是多少？手续费是多少？手续费是多少？每笔最高收费五十元。每笔最高收费五十元。 每笔最高收费五十元。每笔最高收费五十元。可以刷卡吗？可以刷卡吗？可以刷卡吗？可以刷卡吗？交现金还是刷卡？ 交现金还是刷卡？交现金还是刷卡？交现金还是刷卡？我刷信用卡。我刷信用卡。我刷信用卡。我刷信用卡。 请您在这里签字。请您在这里签字。请您在这里签字。请您在这里签字。我的钱包丢了。我的钱包丢了。我的钱包丢了。 我的钱包丢了，我的银行卡也丢了，我的银行卡也丢了，我的银行卡也丢了，我的银行卡也丢了。那你赶快挂失吧。那你赶快挂失吧。 那你赶快挂失吧。那你赶快挂失吧。一个星期以后来取。一个星期以后来取。一个星期。 以后来取，一个星期以后来取，请带上你的护照或身份证，请带上你的护照或身份证，请带上你的护照或身份证 请带上你的护照或身份证儿。